là, ça peut sûrement remplir d'eau aussi, là. Voilà. Là, il faut commencer à être en logueur. Ça monte, ça monte. Et dites-vous à chaque fois vous montez comme ça, il faut les redescendre après. Don't go. in a si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça monte. Hein. C'est des sacrés montées. Donc là, on est à peu près, je vais dire, à 20 miles de Silverton. Ah ben, il faut les faire les 20 miles. Hein. <laughs> Ah ben, dis donc. Allez, sacrément. you do. Don't a plus d'essence Check it, check it. Oh, faut que je m'arrête. Pourquoi Parce que le moteur chauffe beaucoup faut s'arrêter en urgence. Je peux plus avancer. Voilà. faut s'arrêter en urgence parce que ça monte, ça monte. dû je n'avais pas vu ça allumé aujourd'hui parce qu'il y a trop de chaleur. Attends. comme vous voyez là, les montées sont tellement dures là que je suis obligé de m'arrêter. Je peux pas. Je suis obligé de m'arrêter, de vous ouvrir, euh, d'ouvrir ma voiture. Euh, sinon mon moteur va, voilà, il faut, il faut éteindre tout voilà, ouvrez les fenêtres. Bonjour, bienvenue sur votre camping car Je m'appelle Grace. Là, je suis sur la route en partant de Silverton dans le Colorado. Je me suis arrêtée ici, là. Je suis à, à peu près 15-20 miles de Silverton et là, je ne peux plus continuer parce que le moteur a suffisamment chauffé. Il faut que je m'arrête. Ça s'appelle le check gauge. Ça veut dire que le moteur a trop chauffé. Les montées sont très ardues. Alors, à un moment donné, ça tire sur le moteur et ça vous met en danger. Donc, pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Je suis bloqué ici. Je vais d'abord attendre parfois ça prend 15 minutes à 30 minutes, parfois plus, pour... Euh, vous êtes obligé d'ouvrir le moteur donc on est obligé d'ouvrir comme ça pour que ça se refroidisse. Parce que les montées sont très très énormes, elles sont très ardues. Et comme les montées sont, vous poussez beaucoup et ça fait chauffer le moteur. Et là j'ai eu la chance parce que je suis en, en, novembre. En été, vous pouvez pas rouler parfois 10-15 miles, ce que vous êtes bloqué tout le temps. Donc le moteur est super chaud, donc je suis obligé d'attendre qu'il se refroidisse. Il peut se refroidir en 15 minutes comme il peut se refroidir en 40 minutes, comme en une heure, ça dépend. Mais là on a des températures un peu fraîches, même s'il y a beaucoup de soleil. Je sais pas si vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil. J'ai la chance d'avoir une très très belle journée. Les montées sont tellement dures et quand vous, passez, vous poussez un camping car derrière, vous êtes obligé d'attendre que le moteur se refroidisse. Vous allez voir, les gens vont s'arrêter pour nous donner un coup de main. Tout simplement parce que quand le moteur est chaud sur la route, les gens ne peuvent pas vous abandonner comme ça. Et certains vont signaler ça au shérif. Et quand on regarde comme ça, parfois les shérifs au niveau des hélicoptères, ils ont des satellites, ils vous voient déjà par les satellites que vous êtes bloqués. Et ils savent que le moteur est très chaud. Donc oui, le moteur est très chaud. Regardez où je suis. Je ne sais pas si vous voyez les pentes qu'il y a. Les pentes sont très très dangereuses. Vous montez comme ça. Je monte depuis presque déjà 10 minutes ou 15 minutes. C'est énorme. Et les montées sont ardues. On vient de traverser une station de ski. Et c'est vraiment monter comme ça. Toute la journée, on va souvent s'arrêter comme ça pour pouvoir faire ça. Hi! Oh, thank you for stopping. Right now, I don't know. Very hot. Ouais, il fait très très chaud les montées. Wow, donc on a plus de 12 000, on est presque à plus de 12 000 feet ici là. I'll stay here until you actually get started again and I'll, that way I can direct traffic around you. Oh, thank you so much. Wow, that's very nice. Oh my God. No problem. We oh. just don't want any kind of accident. Oh yeah, that's okay. Thank you so much. Monsieur, il est du département, donc comme il est là, comme je suis coincé ici, il va rester là jusqu'à ce que je puisse démarrer. I'm sorry, I have a YouTube channel. Yeah, no problem. So do I. I understand. <laughs> So, tones and. Uh... Oh, okay. Okay. Thank you so uh, much. And I'll wait for you to get started again. Okay. if you want, I'll, follow you up to the top of the hill. It's not very much further. You almost made it. I almost made it. And I want to do like a million dollar highway. Oh, I don't know I can make it today. <laughs> yeah, yeah. Well, you're on your way up there and it's a lot steeper. I know. <laughs> Okay, thank you so much. Yeah, no problem. I'll wait until you get started. Okay. Alors, comme vous voyez, le, monsieur là, il travaille pour euh, l'autoroute. Donc, ils sont là. Vous allez voir, il y a les satellites qui tournent autour. Donc, il, il va rester là jusqu'à ce que mon moteur se refroidisse et que je prenne la route. Et il va me suivre jusqu'à ce que je puisse sortir de là. Et là, il va mettre les cônes pour signaler aux autres qu'il y a quelqu'un qui est garé là. Donc c'est ça, c'est overheating, ça s'appelle overheating. Le moteur a surchauffé. Pourquoi le moteur a surchauffé On est en attitude on a plus de 12 000 feet. On a plus de 12 000 feet ici. Et il faut monter. Je monte depuis plus de 10-15 minutes et c'est énorme, c'est énorme. À un moment donné, le moteur ne tient plus. Et j'ai la chance que c'est le mois de novembre, il ne fait pas trop trop chaud. Mais parfois quand il fait très très chaud, croyez-moi, vous pouvez pas monter de 10 minutes. <laughs> Ça, vous, vous êtes obligé de vous arrêter tout le temps quand votre moto chauffe. Et il faut pas forcer, de toute façon, on peut pas forcer parce qu'il s'arrête, il s'arrête. Il faut attendre qu'il se refroidisse. Donc, je vais attendre qu'il se refroidisse et le monsieur là, il va être là. Il va rester aussi m'attendre pour la sécurité routière. Il a mis les alarmes comme ça pour que les gens sachent que je suis là. Et il va mettre les cônes sur la route pour éviter qu'il y ait des accidents. Et il va attendre que ma, ma voiture redémarre. une fois que ma voiture a redémarré, hein, et il va me suivre jusqu'à un certain niveau que je descends, de je commence à être sous la pente. Et quand ça, ça vous, ça vous arrive comme ça, et que ça sonne, et que vous êtes sur les descentes, vous pouvez continuer parce que dès que vous êtes sur les descentes, ça remonte immédiatement. C'est surtout sur les montées. Donc voilà, vous voyez bien, je suis coincé un tout petit peu ici. Très joli. Donc voilà, il va mettre des cônes comme ça. Donc là, ça s'appelle Colorado Department of Transportation. Donc ils sont vraiment... Euh, j'ai eu la chance. Mais il y a les satellites aussi qui vous voient. Ah, thank you so much. Là, je sais pas si vous voyez là ce que je fais. Là, ça commence à redescendre. Là, ça commence à redescendre. Pourquoi Parce que j'ai mis le chauffage. Le chauffage permet de... Le chauffage envoie l'air chaud. Et donc, ça permet que ça redescend facilement. Voilà. Donc là, maintenant, euh, il ne me met plus de check break. Ça veut dire qu'il ne me met plus que je peux... Là, pour l'instant, il ne me met plus l'alerte euh, l'alerte euh, danger. Voilà. Là, pour l'instant, je peux commencer à partir. Mais je vais encore attendre un peu, 10 à, à peu près 5 à 10 minutes pour que ça ça, ce que vous voyez là, que ça soit un peu plus sec. Là, c'est rot, c'est chaud et c'est cool. Donc, il faudrait que ça, ça redescende à peu près à ce niveau-là pour que je reprenne la route. Voilà, mais en général, le système, c'est que quand ça vous arrive comme ça, ne forcez surtout pas, vous allez épuiser votre moteur. Et là, ce n'est pas, ça va pas s'arrêter ça aujourd'hui. Hein. Je suis sur euh, la 550, la 550, il y a des sacrés montées, des sacrés montées mortelles et des sacrées descentes mortelles. Non Aujourd'hui, ça ne va pas que m'arriver une fois, je vais faire, je vais avoir ça encore et encore. Parce qu'il est monté ici, on va commencer à monter à plus de 10 000 feet, à plus de 12 000 feet, à plus de 13 000 feet. Et voilà. Et quand on va arriver au million de la highway, préparez-vous aussi à ce que je sois bloqué comme ça. Et quand ça vous arrive, faites tout pour, tout pour vous garer en sécurité. De temps en temps, les satellites vous voient et la police, euh, le shérif vous envoie quelqu'un, mais ils ont l'habitude. Tout ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite, c'est mettre le chauffage. Regardez, là j'ai mis le chauffage à fond, et là, là j'ai mis le chauffage à fond. Et là, je me suis mise là. Ça fait qu'il se va renvoyer de l'air. Et là, je me suis aussi mise au maximum. Là, je me suis mise au maximum. J'ai mis le chauffage à fond et je suis allée là. Ça fait dire qu'il se va envoyer de l'air chaud directement sur le moteur. Voilà, quand c'est comme ça, si vous le laissez, ça va aussi se refroidir. Ça va mettre un peu plus de temps pour se refroidir. Mais quand vous démarrez le moteur, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais même pas démarrer le moteur, donc je n'aurais pas pu le faire. Donc, ce qui se passe quand ça arrive comme ça, vous vous garez vous, soyez sûr que vous, êtes en sécurité et que les gens qui vont venir derrière sont en sécurité, qu'ils ne vous connaissent pas ou qu'ils ne fassent pas de cambrage ou embuscade. une fois que vous avez fait ça, si ça ne démarre pas, vous ouvrez le capot. Comme vous avez vu, j'ai ouvert mon capot, le, le couvercle blanc que vous voyez, c'est mon capot, je l'ai ouvert. Vous attendez un peu. Parfois, au bout de 5-10 minutes, vous pouvez déjà démarrer. Et quand vous démarrez, vous allumez tout simplement votre chauffage à fond. Le chauffage à fond, les fenêtres ouvertes jusqu'en bas. Tout est baissé, les fenêtres sont ouvertes jusqu'en bas comme ça à fond. Vous allez mettre votre chauffage à fond et votre chauffage va envoyer de l'air chaud sur le moteur et ce qui va se refroidir plus facilement. C'est tout simplement. Parce que quoi Parce qu'on est dans les sacrées montées, des et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive énormément dans le Colorado. C'est le seul état qui ça m'arrive. Ça m'arrive en Arizona c'est moi en Arizona quand moi s'il y a trop de soleil, quand vous avez les températures de 115 degrés. Et je vous assure qu'on a la chance, ça se refroidit plus facilement parce qu'on est en novembre. Ici, là, dans le mois de juin, juillet, août, c'est horrible quand vous avez les températures des 100 degrés, 120 degrés. C'est mortel. Voilà, donc, vous voyez c'est en train de descendre, c'est en train de descendre, c'est une bonne nouvelle. On va encore attendre à peu près 10 minutes que ça se refroidisse. Et une fois qu'il s'est descendu, le monsieur, il va m'accompagner jusqu'à ce que je puisse descendre, que je sois en sécurité à descendre, parce que c'est son travail, c'est ça. Il, euh, il, adore son travail, il le fait bien. On devrait tous essayer de faire comme ça parfois. Je vais aller juste le revoir Almost good. You put the heater on the maximum. yeah, it runs the fan. exactly, and you open all the window. But now I'm almost like there. Like in about five minutes we can go. Okay. That's beautiful. Colorado is really beautiful. Oh my god. I don't know. People who live here, they don't really care. <laughs> well, I, I was born and raised here. And I really? In I, Durango? Yeah. Well, in uh, Pagosa Springs. Wow. Yeah. Good. Okay, and I'll follow you up to make Thank you, thank you for the tips though. Ok. Donc, là, on peut déjà commencer à partir doucement. Et va, le monsieur va nous suivre jusqu'à ce qu'on soit, euh, soit sorti de... Euh. Alors regardez le moteur, il est bien maintenant, on est bien. On va, on enlever le chauffage. Donc, pour rouler maintenant, je mets, regardez là c'est éteint. Je vais l'allumer, ça va faire overdrive. Voilà, parce que euh, c'est c'est overdrive, parce que je suis en train de overdrive. Je monte beaucoup dans ça, je vais mettre ça maintenant. Il faut rouler les fenêtres ouvertes un peu. On va essayer, on est le plus bas possible. On est le plus bas possible. Donc si vous voyez le monsieur est en train de nous suivre derrière, il va nous accompagner jusqu'à ce qu'on soit en descente et qu'on ne soit plus bloqué parce que c'est pour euh, la sécurité routière et c'est aussi pour les dangers. Malheureusement, euh, en camping-car, quand vous montez 10 euh, 000 feet, 12 000 feet, 13 000 feet, 14 000 feet, à un moment donné, ça s'appelle overheating. Donc, les moteurs commencent à chauffer de trop. Donc, voilà. Là, maintenant, j'ai appuyé mon overdrive. Je l'ai appuyé, je l'ai overdrive, je l'ai mis en dysfonctionnement. je suis en low gear, donc je suis en train de monter à 1 c'est parce qu'on a le P, parking, le R, reverse, marche arrière. On a le neutral, le N. On a le D qui est D drive. On a le 2 qui est aussi pour les montées et les descentes. Mais quand vous êtes à, ce niveau-là, il faut être dans le 1, le plus bas possible. Donc je suis dans le 1. Donc il faut aussi savoir que c'est le même numéro que vous allez monter. C'est le même numéro qui va vous faire descendre. Pour ne pas euh, dysfonctionner, euh, comment on appelle ça euh, les déstabiliser quoi. Regardez, voilà, on vous montre déjà devant les sacrés descentes qui arrivent donc je suis bien je vais commencer les descentes bientôt. Et là, comme j'ai monté jusqu'à cette petite partie à, 2, je vais les descendre à 2. Et donc voilà, maintenant, notre danger commence. Écoutez, Truck Use wagon. Donc c'est ça qu'on va utiliser maintenant, le lot. Je suis au plus low, c'est le 1. Donc c'est ça que je vais faire. Et si je descends avec le 1, il faudrait que je monte aussi avec le 1. Si je descends avec le 2, il faudrait que je monte aussi avec le 2. À ce stade ici, il faut vraiment descendre avec le 1 parce que c'est vraiment des sacrées descentes. Là, on est en train de descendre à plus de 12 000 feet. Alors, je vous demande de traduire 12 000 feet en français. Voilà, vous laissez savoir. Euh, vous voyez où on est On est vraiment en haut. On est très, très en haut. Et donc, il faut maîtriser sa voiture. Donc, vous voyez, il m'a accompagné jusqu'à ce que je puisse descendre. Maintenant que je suis dans les descentes, il a, il a pu partir. C'est très gentil de sa part. Et comme ça, ici sur la route, vous avez aussi les satellites que vous voyez quand vous êtes dans les descentes comme ça, parce que vous ils ont l'habitude. Vous voyez les sacrés montées Là, c'est les sacrés descentes. Accrochons-nous. Que Dieu nous aide quand on se retrouve en bas. Ici, je vous ai toujours dit dans le Colorado, il faut faire très attention. Vous roulez à plus de 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 de feet. Et quand vous montez, c'est dangereux. Et voilà, c'est des techniques de monte. Logger, logger, logger. Quand vous descendez, c'est pareil, c'est descendre, le gueule, le gueule, votre voiture, être concentré sur la route et surtout se faire confiance. Voilà, et ne pas perdre en vue que le bus est arrivé en bas sans pour autant faire un accident. donc way you do. Don't let go. Chasing a dream. you